Da qui si doveva cominciare. Il cielo. Finestra senza davanzale. Telaio. Vetri. Un'apertura e nulla più, ma spalancata. Non devo attendere una notte serena, né alzare la testa per osservare il cielo. L'ho dietro a me, sotto mano e sulle palpebre. Il cielo mi avvolge ermeticamente, e mi solleva dal basso. Perfino le montagne più alte non sono più vicine al cielo delle valli più profonde. In nessun luogo ce n'è più che in un altro. La nuvola è schiacciata dal cielo, inesorabilmente come la tomba. La talpa è al settimo cielo, come il gufo che scuote le ali. La cosa che cade in un abisso cade da cielo a cielo, friabili, fluenti, rocciosi, infuocati aerei, distese di cielo, briciole di cielo, folate e cumuli di cielo. Il cielo è onnipresente, perfino nel buio, sotto la pelle. Mangio cielo, evacuo cielo, sono una trappola in trappola, un abitante abitato, un abbraccio abbracciato, una domanda in risposta a una domanda. La divisione in cielo e terra non è il modo appropriato di pensare a questa totalità. Permette solo di sopravvivere a un indirizzo più esatto, più facile da trovare. Se dovessero cercarmi, miei segni particolari, intanto e disperazione.